अच्छा आज क्या बनाया ओरियो मिल्क शेक कूल कितनी बार खाए तेरे से तौलिया बाहर मत सुखाया कर कबूतर पेशाब कर जाते हैं तो पी लो हाँ, मम्मी भाग मदर चो भाग मदर चो